Wir haben immer weniger schlanke, kleine Eingriffe für den Nachwuchs. Also wir brauchen etwas, das erlaubt, chirurgische Fertigkeiten zu trainieren, ohne dass ein Patient zu Schaden kommt. Heute am lebenden Herzen operieren, also das, äh, das ist das, worauf ich mich freue.